पतिन के पीछा कैले बा सोरह हो सिंगार हमर फीका कैले बा जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा सोरह हो सिंगार हमर फीका कैले बा जमन जमन कहले उ किन के ले आ गला हमरा के अनिच्छा कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा हमर सोरा हो सिंगार सब फीका कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा हमर सोरा हो सिंगार करे से बानी हम खुश हो एकर से मिलताटे जिंदगी के सुख हो ओकरा चलते हमरा के दुर्दशा कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा हमर सोरा हो सिंगार सब पीका कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा हमर सोरा हो सिंगार सब फीका कैले बा सुरेंद्र से हंसी बतियावेले हमारा के देखी देखी मुँह चमकावेले सैया सुरेंद्र से हंसी बतियावेले ओकरा बाती में पड़ के भइल बाटे पागल रात दिन रहताटे ओकरे संगे लागल ओकरे कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा हमार सोरा सिंगार सब फीका कैले बा सैया जहिया से सब तीन के पीछा कैले बा